Ми приїхали в село 8 березня перед самим святом. Все навколо було завалено снігом, але дорогу хтось акуратно почистив. Зліва до самого горизонту розкинулося поле, праворуч за парканами стояли хати. У 1980-х та початку 90-х тут мешкало близько 50 жителів. Була початкова школа, магазин, клуб, церква. У кожній родині налічувалося 3-4 дитини. Свою святкову назву село отримало в 1951 році, коли ліквідовували колгосп, названий на честь Міжнародного жіночого дня. Його влили в радгосп Перемога. Сам же населений пункт з'явився приблизно на початку 30-х років на базі кількох хуторів, де жили нащадки заможних козацьких родів. Також сюди переселилися розкуркулені селяни, в тому числі і німецькі колоністи з інших місць, які принесли першу назву новоствореному населеному пункту городок. Вони рятувалися від безжальної радянської влади, яка в 1932-33 роках принесла сюди голод і смерть, а пізніше створила колгосп імені 8 березня. Та тітка, що вона світку замикає, так глядиш. Як собака в той може вийде. Так вона не виходить. Так що хто знає, чи вийде, чи не вийде. Це якби хтось їхав пошта, ту пошта, то вона виходить. Річка була повноводною, в ній було повно риби. Зараз річка обміліла, і в селі з колодязів зникла вода. Діти виросли і роз'їхалися хто куди. У селі залишилося чотири жителя: три мовчазні старенькі і один літній чоловік. Ну, електрики собака галка на електрики. думає. Ми смерть ще раніше називали. Тільки я пам'ятаю, 8 березня. Так і називали. Це таке діло. Ну, батько сам все робив. І крив, і все сам. Від початку до кінця батько все робив сам. Хата. З самого фундамента до самої криші. Це запущене зато. Та ну жили раніше в місті всі, тут п'ятеро. Ну, батько, мати і нас вже троє. Річка є, все тут є. Рибу ловили, все Все тут було. А зараз нічого. Настроєння нема, життя тяжка, то таке. Виживаємо, коротше. Ну, коли я в школу ходив, школа і все тут працював. І то тут різали, все, добувалось топливо таке. Ну, Тоді людей багато було. У нас троє дітей, сусідки четверо. У тих двоє дітей, там ще четверо було, там одна дитина, там троє, там четверо дітей. Далі ще було четверо дітей, там двоє дітей, там двоє внуки жили. Тут. Там тут одна дитина, там двоє, там четверо дітей. Ну, це мало було, як так зібратися. На сварщика я вчився. У Львові їздився на заробітки. Охраняв. Да. Де таке всяке. Ну, машина звозила. На буряки та на на поле. На роботу їхали, так співали, а то жінки. О, а так ні. На машині їдуть і співають сюди. То українські пісні, а живемо. Хто знає. Як люди живуть, так і ми живемо. З прилуки буде. Та сюди хліб. Ото так далеко їздить. Та машина ж возить два рази в неділю. Середа і субота. Та все, олія, ну все, що масло там всяке. Ну все. Продукти і хліб. І все. Більше нічого. Та і все, що вона привозить. Ждеш, поки вона приїде. Бувай не доїхала, як було снігу багато, то бувай не приїжджала пару разів. Було і таке. Ждали, ждали, вона не приїхала. Теж таке за мелодок не доїхала буває таке. Настроєння нема ніякого. То що нема, то що один живу, так яке настроєння. Жесть тяжка. Піду я. Пенсії не заробив, за що жити? А їсти що вже треба. Хліб вже не будеш, це той сніг їсти не будеш, да один хліб. Води нема, нічого нема. І без води ще. А як ото жити? Ось як замерзне вода, де її брати ту воду? Сніг же не будеш топити та пити. Віті нема води в колодязі. Немає води. Та ні в кого нема. У віці тільки є там. Так є тітка, а то тут нема ні в кого. Так пропала і все. Батьох пропадає. І в гайверні пропала вода, все повисихало кругом. І погода така чи. Клімат такий стає, не. Ладно, пока. Та, тут уже ж немає. Ото ж там, ото дві хати, оце тут і там на краю. І все. як. От бачите, це ж мати в лікарні, а прийшлось їхати сюди. Ну, Батька немає, мати зараз одна. Строїтель. Всю життя. Що, Іван? Доброго дня. Доброго дня. Да, в гості сказали, тут у нас ето, преса приїхала, ні- не ні- ні- нікого не не предупредили. Аж приїжджають перед 8 березнем кожний год. Кожний год не в курсі діла. Валентин Борисович не, не повідомив. А у вас є яке посвідчення? Так. Так, будь ласка. А хто це вам сказав, що преса приїхала? Ну, бабушка позвонила, кажуть, ходять люди. Е, Ой, Ну, Бабушка Вера? Віра Вікторовна, да. От бачите, з нами не захотіла Так. говорити. А вам позвонила? Да. Воно кожен год, считай, приїжджають. Як мати була, так то а. по телевізору показують. Ну, це... ну, ну Перед цим приїхали, як мафіозі, оформляли субсидію. А. Їздять і е, отак і до одинок бабушок відкрити, будемо оформляти субсидії, там ще допомогу якусь пропонують. Так і за того у нас, бачите, тут. Наскільки стрімно. Всяке буває. Оце хата, <coughs> да. там і там і все більш немає. Три людини в нас тут живе, проживає, так що бачите. Його зовсім не забрали, того діда, він сам теж під 80 років, ноги теж. Це я ще так молодий трохи. Ну як молодий, вже по 60 теж. Та жити можна, ну що ж, людей немає, що ж тут і роботи такої немає. Ну оце ж тут, як сказати, тут скільки оце воно є, так воно все люди жили. Багато було людей, школа була тут навіть. Ще старі люди казали, що судоходна, ромен називалась, річка, що ще сюди суда ходили. Ну це коли було, я не знаю. Раніше тут як було води, так і в погребі води метр було. Ото таке. Ти не ходив до друга? Ходив, в шахмати грали. Ну так, да, бачиш. Так приходиться піддаватися, якщо він проіграє, йому не подобається. <laughs> так я вже тоді піддаюсь, тому не хоче він і грати. А, хоч яке заохочення, да? раз виграв? Ну так, да, головне, щоб виграв. Тоді йому інтересно, а як проіграє. Нема настрою. Нема настрою. Спілкування зовсім немає. Оце яке, то почина проігрувати. все. Навірно, останній раз. Раз піддався. О, давай ще зробили дорогу. Василь, ти куди? А люди виїхали по цій да. дорозі. <laughs> Не було дороги, мабуть, краще, а так тільки що і виїхав. Ще при Союзі задумана ця дорога була. В клубі, магазин був, а вон, бачите, вон, вон така. Ета. Юля, то там концерт був. Це 4 чи 5 років назад. Хто тут родився, тут зібралися всі. Батьки тут, ну. Поз'їжджались усі, хто родився, і гості були. Концерт був, артисти. А машин 80 було. Да, он тільки, бачите, ото сцена, Сцена, яка була, да. готували концерт для цього. На 8 березня планується концерт. Ну, Ми в селі клубі. Ми вітаємо всіх жінок жіночим днем. Квіти, вітри, відкритки. Таке скромненько, не? своїми силами хто щось вміє застанцювати, заспівати. Це по желанню. По, по бажанню. Ми е, приїдемо, забираємо їх. Якщо Машина. людина це, е, е, захоче, ми приїдемо, заберемо її я думаю, ну, заодно. Побуде. Побуда й привезли. Да. У нас там. Раїса Васильівна дома їх при можливості, якщо при бажанні приїдемо, заберемо, вони відпочинуть там, побачать і привеземо брати. Приїжджав, не видно там її на дворі, не ходить. Ну, вона вічно теж закрита, вона каже, случай чоловік, якщо будеш їхати, як телефонуй мені, будь ласка, щоб я знала. Відкрила і почку. Да. Жіночий день тут завжди святкували з розмахом. Останній раз відзначали у 2014 році великим концертом. На свято з'їхалися колишні восьмімартовці з усієї України. Зараз тут спокійно, тихо. І скоро, можливо, село 8 березня зникне з карт України.